Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas internete. Gintarai, tai ką mes šiandieną gaminsim? Gaminsim plovą vyriškai su žvėriena. Šiam patekalui reikės ryžių, morkų, svogūno, čili pipiro, avinžirnių, kumino, druskos, dėsim spangolės, malto pipiro, česnako, bebro. Pradžiai pasmulkinam bebrą. Morkas pjaunam žulienų. Užvirė vanduo, išimam mėsą ir dedam į šaltą vandenį, kad praplauti. Jaustom svogūnus pusiau žiedais. Mėsa apvirė, mes ją nuplovėm suformuojam ją porciniais gabaliukais. Prašau, Pradedam gaminti plovą. Pasiruošim virt vyriškai plovą, vyriškoj virtuviai, vyriškom sąlygom su žvėriena. Sudedam svogūnus. अटके पेश वो घूमे जादन नेता apkepėmėse kartu su svagūnais įdėsim dalį morkų. Likusią dalį dėsim jau į taip vadinamą zervaką. Koks plovas be kumino. Svagūnas visą sukepė. Darysime dabar buljoną. Zervaką. lauko sąlygom ar butinuko neturim. Uždengiam ir leidžiam užvirti. Garai rūksta iš puodo, atidarom, užvirė, sudedam likusias morkas, įdedam druskos, įdedam čili pipirus, tris, dar truputėlį kumino ir pipirų pabarstam. praėjo 15 minučių, sudedam avinžirnius, džiavintas pangoles, įdedam česnako. Paragavom, trūksta aštrumo, tai radau darže dar tokį naminį čiliuką. Ir labai trūksta druskos. labai svarbu verdant plovą, kad ryžiai būtų praplauti tiek, kad vanduo būtų skaidrus. Nupilam ir dėsim į puodą. Išimam česnaką, čili pipirą, dedam ryžius. Toks tas žvėrienos plovas garinam. Norint patikrinti, ar lovo viduj yra vandens, reikia pamušti. Ir jeigu duslus garsas toksai, nu, šlapės, reiškia, ten dar šlapė. Mes darom skylutės tam, kad išgaruotų viduj esantis vanduo. Ir kada gausis garsas visiškai duslus, kai pajausit, kad ten, nu, nebėra vandens, reiškia, jūsų plovas yra jau padarytas. Sudedam atgal česnaką, čilių pipiriukus toks gaunasi mūsų plovas po truputėlį. Nu ką, mūsų plovas paruoštas. Išimam česnaką, čilį, išmaišam. Matau, koks birus ir labai e, knieti jį paragauti. Sudedam atgal. vyriškoje virtuvėje gavosi dar viena istorija. Padarėm plovą su bebriena. Vyriškai. E, manau, kad šitas plovas bus įvertintas tikrų vyrų. Paragaukim. Hmm, gavosi. Ryžiai birus. Niekas nepasakys, kad čia košė. Pasako, ar turi pasakų. Su kiekviena mėsa plovas yra vis įdomesnis, ne? Mes darėm su keuliena, mes darėm su aviena, šiandien padarėm plovą su žvėriena. Tai manau, kad plovas iš žvėrienos tikrai jums patiks. Tai dar vienas džiaugsmas jūsų pilvui. Taip. Prenumeruokite Vyriškos virtuvės kanalą. E, galite mus sekti Facebook'o grupėje Pasaulio patekalai gaminame Kazanę. Ir visiems skanaus. Iki naujų susitikimų prie mūsų vyriškos virtuvės ugnelės. Nu ir kaip tas plovas mūsų svečiams? Super. Super.